بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تحبه وترضاه وبعد waxaan isku dayi doonaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala inaan wax ka tilmaamo mowduucan u bixiyey ta'amulaat fii mustaqbal aljaaliya alsoomaaliya fi lgarb wuxuu ku saabsanaan doonaa mowduucaasi inaannu u fiirsanno ama se aan odorosno bulshada soomaaliyeed ee soo barakacday soo guurtay dabadda degtay iyo mustaqbalkeedu siduu u ekaan doono mustaqbalku waa qaybo alla og subxaanah wa tacaala laakiin waxaan adeegsan doonnaa waxyaabaha wax lagu baxsiyo ee lagu sameeyo bal in wax laga saadaalin karo markaan erayadan tilmaami doono waa ra'yi qof ka mida dadka ku nool qarbiga ee jaaliyadda ka midi waa ra'yi inuu sax yahayna dhici karto inuu seegseegaana ay dhici karto waxaan ugu talagalay inaan soo bandhigo waxaan dhibta u arki karo iyo waxaan xalka u arki karo laakiin waxaan ugu talagalay inay noqoto su'aal aan maskaxdiinna dib ugu soo celiyo oo ah inuu mujtamaca kan ku nool galbeedku ee soomaaliyeed in badan uu fakero in badan uu indhaindheeyo in badanuu isku dayo siduu jiritaankiisu u sugmi lahaa waxaa mawduuca mu'tamarkeennu ahaa sida loo badbaadinayo wasaa'il inqaadi lumma qaabka loo badbaadin karo ummadda waxaan rabaa inuu markaasi jaanibkani noqdo bal sidee loo badbaadin karaa kuwan dabadda jooga aan marka koowaad su'aal ku bilaabo dadka xaggan joogaa miyuu noqonayaa ma guuraya waa su'aal in badan soo noqnoqota waxaan leeyahay dadka halkan jooga ee galbeedka soo degay inta aanan ka warramin degitaanka galbeedku miyuu bannaanye mise ma bannaana waxaan ka warramayaa waaqicu iyo siduu yahay waxayn leenahay markaas jaaliyadda soomaaliyeed ee galbeedka deggan afkaarteeda marka la ysku daro waa saddex kooxood kooxda koowaad waxa ay habeen iyo maalinba ku riyoonayaan oo ay rumaysan yihiin in la noqdo in meesha tan laga tago waxa ay tilmaamayaan meeshan joogitaankeedu inaanay mustaqbal lahayn ay ku qanacsan yihin waxay ku qanacsan yihiin inay noqdaan laakiin kooxdaasi ma badna waayo markaan indhaindheeyey dadka su'aal baan weydiiyey dad badan ama aan indhaindhayn ku aagay ah inaan qofka weydiiyo bitaxdiid goormuu rabaa inuu noqdo marka uuse maxay hela buu rabaa inuu noqdo dadka inta ugu badan le waxaan ka arkay inay rabaan inay noqdaan marka ay jawaaska waddanka qaataan baasaboorka markay helaan iyo marka ay waxoogaa urursadaan su-aasha isweyddiinta le waxay tahy hadduu qofkani ku qanacsan yahay inuu noqdo oo uu guuro oo uu galbeedka iskaga tago muxuu u sugayaa baasaboorkooda muxuu ku falayaa wuxuu rumaysan yihi halkii soomaalidu maxay odhan jiree lugna diriir ugu joog lugna baqa ugu joogtii waxaanu mudma'in ku ahaynoo ku qalbi samayn meesha uu ku socdo meeshii u degi lahaa ayaanu ku qalbi samayn tanna wuu ka go'ay meel dhexuu markaa lalmanaya laakiin horta waa ka go'aan inuu tijaabiyo inuu tago inuu tijaabiyo waxaan si arkay in badani inay soo noqotay